oyo po ekende na mikakatano te avant kotya nkombo ya vinconi il faut boassocie fere boyebisa ye mpo toboya ye alongola yo tomboka kakola tomboka epesa flam bato bapanzana batya kaka bongo nga nasali babuloni na nga papapapa nazongi na nga mikili Bill Clinton azui generique ba pesaki ye oyebi ka nde ba musiciens bazalaka basali asali basaleli ye mwa son moko ya bien mm. mpo akende koyokisa bato na ye oyo abwakisaki nde boyoka generique wana euti kofuite awa lalala c'est Bill Clinton moto asali makambo wana ezo generique efuite parce que tala nanu kino eza album ya moto basaleli yo copie Et puis oyebi mokolo mosusu azonga mpo aya kosala nini alongola ndenge abwakaki eh, seleo akoma aquaman oyo ngai nakobwaka seleo wana te fo natya alimbonda nayebaka na yango déjà depuis ntango na na mikili mais oyebi ke biso na mikili kuna mwa intégration mpe ekomamaki non respect ya banorme banini so respecte choix na ye nakitaki nakitaki Lima eh nini eh dynastie te Na yebaki ke na na nzembo na nga kafu to yemba na na yesu Nga na des animations na ngai ya kafu Et voilà et le pure yo oza na album wana dynastie ba cris oyo obwaki oke ko bwaka ngo susu na album na yo po longola stress Deja bazalaki na projet oyo Te soki ferre pe ndenge avandaka aza grand esprit aza ko examine tango apesi bino ba nzembo boyemba misusu baki na boule ke soki kaka abimisi kaka abimisi kaka son bamibendani basundoleli ye na ba clip na banini ye pe grand esprit atali ya don nakosala ndeni abimisi volume abimisi wana na ba nzembo na ye ba melage tututu bakoya mokunga banini Ba biso tosiliki te. Ferre album ebimi na Sony music bango bakomi koyoka likunia po ebimi na Sony music babandi o non amemi yango na Sony music tala kutu boye boye toyebi mbongo apesi te oh. Est ce que mbongo oyo abandaki kolambela biloko po bolia na feti boyebaki yango pourquoi boli boyeba ya soni aza ndeko na bino soki kokatela kokatela bino Très bien répondu. Alors, on va quand même parler parce que Otuko effleuré du Cameroun Stade des Martyrs. Mm. Euh, quelle serait peut-être, euh, euh, oui, ta lecture Hein, yo obeta déjà ba stade de martyr wana plus de deux fois déjà mm. ben na otala pe ba ndeko mususu lelo pe ba ba ye ko se proposer ba beta ngo quelle lecture tu fais par rapport au son lumière et la popularité des deux derniers concerts non la plupart ba concerts ils arrivent à concert moko ya ya ba concert moko ya ya na golo bandini Basalaka po basalaka ou bien balakisa ba vies na bango oyo epai ye alakisa ye ke nini? C'est en gros ba vies bazalaki na ba sponsors oyo maki ya bango evanda ba vies ba temps wana batu bazalaki c'est à dire na amour ya musique par rapport ya lelo batu bakoma na amour ya politique et musique. Yango omoni ba degats eleki oyo batu bazalaki mavu mingi te oyo mosusu batu ba deborder oyo ba kotelaki ye il falaki batu na biso ba kende kuna evimbisa bango et puis voila donc ça dit que il faut baluka ba changer un peu baluka basala baza na discipline et puis euh, bazala na stratégie bazala na Sens ya ko pesa fanatique musique ya bien pour que fanatique soki aki parce que jour wana ya le 29 nga déjà kota stade déjà na mona bakoma ekolemba soki na betaki na ngana kele ti 5 heures bango kuna bana problème ya tempo ezalaka ya kolala nga soki nazalaki ya kotelema rumba mpe ya kolala basi bakobima na bango avant Tango bakoya epa na nga nakokende na bango ti ba trois heures yango omoni basengaki yo secours donc ça dit que ba stade wana babeti il faut basala nioso ba balanda lokola ba kulutu ba defier ba kulutu te parce que JB na Wera na Koffi Olomide na Papa Wemba ba stratégie basalaka ya ba stratégie moko c'est-à-dire omonaki ba vieux zolo aussi bakoti Ba vieux riva ba koti epa vie tout le monde non ba ba nani mais lelo la plupart ba musiciens na biso ba tabo ngo il y a des gens qui sont intelligents mais mal éduqués baza intelligent mais baza ba mal éduqués mpo na nini ba artiste bayokaka na bino te bino bokamelelaka bango bamerde omoni ndenge oza wana oleki vie wana tala yo osali bo tala kutu nini or mpo mata bien Fuza na mateka ya ba vieux wana. Ba vieux na biso eloko oyo toko senga na bango ezalaka kaka kino bayeba que on a grandi tokomi na bana 4, 5, 6, 10. Respect eza reciproque et on ne peut pas ko ko ko ko desavouer be ko ko denigrer bango. Na niongo nga kutu nasepelaka na Wenge parce que Wenge ebimi na grande porte. Wenge ebimi na grande porte basali plein ba beti musique na bango batu basepelaki moi j'etais pas ici j'etais aux etats unis nayaki na nayaki na chicago naokende champagne namona ba image ndenge bato bazoyemba nga kuna alaki te me bato bazoyemba bacri na nga lo wana na kati yango moni nga puissance wana nalinga kolasha yango te donc cetadire puissance ya connais toi toi-même e garder ye pour relancer encore notre musique aujourd'hui ba producteurs awa baza te misusu ba ba kabi mbongo misusu ba ba teki mafuta misusu ba ba teki nini c'est à dire que ba producteurs ba te vlora madu djabi